معي على الدوره روح معي على الدوره ما حدا بيقبض باللبنان وبيدفع بالدولار هيدي مش معاناه بعد اليوم احسن من بكره اليوم عم نلاقي ناكل بكره يمكن ما نلاقي والله لايك بنزين بدك تنطر شي ساعتين ثلاثه بالشوب وبالصيف يا برك الله اليوم الله يبارك خمسة الصبح عمالي بنفيق قبلنا شي 40 50 سياره وبنوقف بهالدور ناخذ معنا آه، ترمس قهوه من البيت ظهره معنا وبنقعد بنقضيها قهوه وسيجاره قهوه وسيجاره لا حتى لي يجي دورنا لحتى نعبي الساعة 11 الساعة 12 انه بده يفتحوا خط بمحطات البنزين للاطباء والقضاة والضباط خط خاص فيهم هن ليعبوا لهم ما يخلوهم يتعبوا يتعذبوا كثير او ينطروا بالدور يعني ما بعرف انه كيف عم بيفكروا بهذا الموضوع وبقيه العالم ما خاصة شوفيرة التاكسي اللي هو ما بعرف انه هذا اللي بينطر نص النهار ليعبي بنزين انه هن لهم حلال ولا شوفيرة التاكسي حرام القاضي قاعد ورا مكتبه مش فرقانه معه الضابط قاعد ورا مكتبه مش فرقانه معه بس شوفير التاكسي هو الاكثر شيء عم يتعذب ويتعطر يا عمي بالشوب وبالشمس وبالحريق صلب المعاناه اللي قلنا نحن بعدش في عنا طاقه انه نشتغل نحن يعني بنكفي هلا بدي اقعد ست ساعات او سبع ساعات على المحطه كيف بدي اقعد فيه <laughs> ارجع اشتغل وكفي شغلي فعندنا تبعنا اليوم تقنيه ثالثه خاصه جديده اللي هي بتقول انه في طلع المحطه اللي بعبي منها في باب خلفي سري وهذا الباب السري مفتاحه 20000 ليره فقلنا بنضحي بال 20000 ليره حتى ما نقعد ساعتين ثلاثه هيك هيك الساعتين ثلاثه بيطلعوا لي ال 20000 ليره راح نص النهار علينا وراح نص قيمه البنزينات علينا بقيمه البرتيل اللي عم نعطيه لحتى نقدر نفوت مش انا عارف قديش صار السيرفيس صار اقل شيء لا هي 15 4000 و5000 سيرفيس ايه 10000 صار ايه ومين معه يعطيك 10000 <laughs> آه، يعني خمسة ستة في أحيانا مثلا زبون بيعطيك 10000 رجع له 4000 أو 5000 بيقول لك بلاها والله يا صاحبي هيدا موضوع التسعير مضحكة طلعت تانكة البنزين على الأربع على الأربعين 40000 من راسنا نحن 40000 زادت 10000 بنزيد ألف ليرة زدنا ألف ليرة صارت 5000 بعدين شوي شوي صرنا اسمع انه عم بياخذوا 8000 و10000 فش كيف مشيت هلا؟ على حسب الزبون هيك ماشي يعني ماشي مش من دون ما في تسعيره رسميه لانه بعتقد ما في دوله <laughs> تسعر ولا نقيب آه، شوفيريه ولا في حدا معلم حارت كل من ايده له كل ساعه عم يتغير الاسعار مش كل يوم كل ساعه إيه، بعد ما حكينا بتصليح سياره اي تصليح سياره بده يضرب لك يا دغري على قيمه الدولار والدولار احجار الصرف حسب اليوم انا اذا بدي غير دولاب الدولاب 50 دولار ان شاء الله بيكون الدولار 20000 ان شاء الله بيكون ب 1000 ليره تغير غير ما بتغير حتى بيقول لك ما تغير ما بدي غير يعني اذا بتقول له شلي دولار بيقول لك هي ما تغير عندي ليون عم يغلو عند الولد يعني بياع القطع هذيك اليوم طبط مي هيك قال لي دولار عم بعطيه 17000 قال لي لا ها 18 اذا بتحكي مع 10 بدي اياه طيب 15 15 دولار قد ايه اليوم؟ 15 دولار بيعدوا 300000 بس 300000 بدك تشتغل يومين وثلاث ايام لحتى تقدر تامن هلا اذا وقفت سيارتي يعني ما بقى في ناس هلا ما عم ندور الرئيسي وعم ندوب دوابين من الشمس كثير بيقولوا لك ما بتدورنا ال AC بقول لهم اني والله ما بقدر دوره لان ال AC لاطش معي هو منه لاطش شغال ال AC الحمد لله بس انا بقول لهم لاطش لحتى لي ما دوره لان بده يستهلك بنزين زياده والبنزين صار عزيز علينا هلا انا اجمالا بضلني مدور المكيف اهم سبب هي راحتي الشخصيه انه انا عم بشتغل بكون مرتاح فهلا الفكره انا تدويره المكيف بتوفر علي مي لانه اذا ما كنت مدور المكيف بهالشوبات الحلوين هون بدي كل ساعة أني مي ف 3000 على 3000 على 3000 رح طير المصريات، لا بدور المكيف ويصرف شوية بنزين زيادة أنا ومرتاح وهيك ما بعطش لأنه شباكي هيدا ما بينزل، فمضطر كمان دور المكيف لأنه ما بينزل وبكلفني 90 دولار، فبحجته بندور لهم المكيف أقسم بالله العظيم لحمة ما عم نجيب على البيت عم نطبخ أكل بلا لحمة، شو رأيك؟ قال برغل وفاصوليا ورز الله يفرج عنك لحم تصبح على خير لايك دبينا المنيل المنايل دبيناها للمنايل كفى <laughs>